it is time to build a gender balanced world. So why don't we take a quick peek of what EUL girls are up to? Balance for better. تهيسي تشندنجة ukulunganisela okungqono الهدف ديالنا هو المساواة كمنيو بذكاء كنبتكروا باش نحققوا التغيير Není rozdíl mezi ženou a mužem, proto přispějme k různorodosti na pracovišti. Společně k lepšímu světu. Tujikusanya pamoja kuja kuleta mabadiliko ya faida katika usawa wa jinsia zote. Balance for better. بالانس к лучшему Igualdade para o melhor. Balance for better. نطمح للمساواة نبني بذكاء نبدع من أجل التغيير Un echilibru mai bun. Daha iyisi için denge. हकूक़ नस्वा में बेहतरीन तोज़न बेहतरीन दुनिया की ज़मानत Égalité des sexes pour un meilleur monde. meglio l'equilibrio meglio il mondo devi avere un equilibrio per un mondo migliore felici giorni delle donne